Good morning. Sì, qui sono 10 e mezza, come dico in questi casi, non proprio mattina prestissima, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina. Mister, master, maestro, o semplicemente... Oh, semplicemente... David Lynch, it's uh, March 16, uh, 2022 and it's a Wednesday in Naples, a clear morning, very still right now, 68 Fahrenheit around 16 Celsius. This means that uh, for me is an E, cioè non è quella giornata, isn't, that day really, really, really, really cold, like in this days in this period ovviamente sempre per quella che è la mia percezione perché in generale fa comunque un pochino freddo ma non proprio il freddo di questi giorni appunto mh, mm, si vede che stiamo andando verso la primavera eh, comunque io invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto scorso dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo perché è impossibile ma quantomeno di combatterlo il freddo per quanto concerne il video sui pensieri eh, lo faccio sempre separato da questo in caso interessa quindi occhio Anyway, as he and you all just see from the window, it seems that uh, uh, this afternoon the temperature be going up to the qualche grado in più or the same level but uh, anche qualcuno in meno lo possiamo sapere but the really important thing is that with this atmosphere surely we are going to be enjoying those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way per cui che dire bene così il trend sta andando avanti da qualche giorno speriamo di continuare così anche domani per cui say this And finally, from a mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625. Have a great day, in all the people who follow the channel report. Sì, un saluto davvero a tutti, nel caso ci vediamo al video pensiero, anche se non credo che lo faccio, o domani,